Awitin ko man lahat ng awit sa mundo Di kayang hilarawan ang kadakilaan mo Kulang ang lahat ng tula Kulang maging mga salita upang ihaya ang kaya naman lahat ng awit sa mundo Di kaya ilarawan kagakilaan mo Kulang ang lahat ng pantay sa'yo Wala ka katulad Wala nang hihigit sa'yo Ikaw ang Diyos Noon Pagkadakilaan mo Kulang ang lahat ng tula Kulang maging mga salita Upang ihayag pangalan, Panginoon. Walang higit sa iyong kapangyarihan. Walang katulan. Wala nang higit sa iyo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. do. bantay sa'yo Wala kang katulad Wala nang hihigit sa'yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala kang katulad Sa habang panahon Sa habang panahon wala kang katulad Sa habang panahon Sa habang panahon Wala kang katulad Amen Tunay nga o Diyos na ikaw ay walang katulad Panginoon sapagat ikaw ang nag-iisa Diyos ng kapangyarihan nag iisang tunay na Diyos. Kaya patuloy nga namin, Panginoon, aawitan sa kabutihan mo sa amin, Panginoon.